Okay, gimana Koji sihat ya? Ya, sihat. Daripada Jakarta. Ya, daripada Jakarta. Yogyakarta. Yogyakarta dan selepas itu datang Solo. Ah, Dan lepas, uh, lepas ni, lepas ni pergi ke Surabaya. Surabaya <laughs> guys. okay. jadi Koji ni ada empat kota, ada ya, empat ya, ya empat kota eh? ya. kota. Jakarta, Yogyakarta, hmm. Solo sama Surabaya. Hmm. Dan akan kembali lagi 30 31 ah, hari bulan 31 ya. hari bulan dia akan balik ke Malaysia. Malaysia. Yeah. okay. karena Koji dah sampai sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak juga. Ah, dah berkunjung kepada kita di Solo ya. Eh. Hmm. Okey, kita tak nyangka, tak tak sangka lah guys. Hmm. Sebab apa? Dulu kan kita collab yeah. je kan via virtual. Hmm. Nah, sekarang Koji dah datang kat sini guys. Ya, saya pun tak sangka datang oh, ke sini ya. <laughs> Memang seronok ya, ya kan. Serono, serono, ya, serono, ya, boleh-boleh jumpa dengan uh, adik Koji hmm. kan. Kita dah awal pertama kali collab ya. ya kan. Saya dah anggap dia tu sebab macam adik saya hmm. macam itulah. Hmm. Ah tu sampai sekarang eh dia datang ke sini. Ya, guys. pada masa bodanya masih tutup. Jadi tak boleh datang tapi Aha. sekarang tak buka. Oke. Okay. Nah, di sini guys kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Koji ya kan. Bagaimana istilahnya kehidupan di Jepang, terus kehidupan di Malaysia, hmm. terus kehidupan di Indonesia. Okay. Nah, ini ada tiga yang ditempatin. Ya, tiga, ya. Ada ya. tiga kan. Nah, di Jepang hmm. kehidupan di Jepang itu macam mana? Kehidupan di Jepang uh, macam sibuk lah. Ah, sibuk ya. ya. Kalau sudah bekerja, -huh. kena bekerja dari awal pagi sampai malam. Oke. Okay. Ya kawan saya baru ah, mula bekerja di syarikat hmm. dia selalu memuat naik story Instagram uh, memang susah bekerja di Jepun oh hmm. jadi ah, kehidupan ya, ya. sosial di pada di Jepang itu memang kebanyakan uh, sibuk yeah, ya sibuk uh, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan ya. nah macam mana dengan kehidupan di Malaysia Pak, kehidupan di Malaysia mana manakala lebih santai-santai. Oh, santai. lebih santai. Oke, jadi selama Koji di Jepang hmm. itu merasa sibuk sekali. Ya, sibuk. Ketika di Malaysia hmm. santai-santai. Hmm. Santai-santai. Tapi pekerjaan masih ada. Maksudnya uh, aktivitas macam hmm. tuh. Ya, ya, ya, masih ah, ada. Ya. Aha, macam tuh. Hmm. Tapi tak seteruk daripada ya. Jepang. Ya, ya, ya. Betul. Oke. Nah, yang terakhir ya kan, hmm. selama berada di Indonesia nih, ya. macam mana kehidupan di Indonesia yang Koji rasakan? Hmm saya duduk di sini mm -hmm. setakat ini selama lima hari jadi kurang pasti sebenarnya tapi uh, mungkin hampir sama dengan Malaysia. Ah, hmm. jadi kehidupan di sini hmm. dengan di Malaysia hampir sama. Mungkinlah. Ah, yeah. seperti itu. Hmm. Oke, okay, jadi ini kesimpulan Koji selama lima hari ya. Hmm. Jadi uh, dia juga tidak meyakinkan hmm. dirinya hmm. Ya. yeah. bahwa istilahnya kehidupannya sama. Tapi hmm. setakat ini hmm. ya kan. Koji uh, berada di Indonesia yeah. dan merasakan bahwasannya Indonesia dan Malaysia kehidupannya mm. hampir sama yeah. seperti itu guys. Mm. So kita pernah lihat ya kan adik Koji ini berpuasa satu bulan. Iya yeah, satu bulan tahun ini. Berpuasa Ramadan. Iya. Yeah. Masya Allah. Jadi kita pun guys berpuasa wajib hmm. kalau bagi Muslim ya hmm. ya kan, bagi yang beragama Islam hmm. itu wajib hukumnya hmm. untuk berpuasa. Dan adik Koji ini hmm. mencoba merasakan macam yeah. mana uh, apa nama tuh ya perasaan hmm. ataupun yang dirasakan oleh Koji ketika berpuasa. Hmm. Nah di sini niat awal, eh, niat awal berpuasa itu apa? Ah, di Malaysia, kebanyakan uh, layan Malaysia orang Islam kan. Aha betul. Jadi kalau dulu di Malaysia, saya perlu faham apa itu agama Islam. Okey. Um, untuk faham apa itu agama Islam, kena saya rasa kena berpuasa juga. Ah untuk merasakan. Ya. Ah untuk merasakan. Hmm uh, macam mana istilahnya yang yeah. orang ya. Islam rasakan. Ya, ya, ya. Okey. Nah, daripada puasa tadi hmm. tu, ha, apa yang Koji dapatkan daripada puasa itu sendiri selama satu bulan? Hmm, selama satu bulan saya uh, dapat control myself. Control. Ah. Oh, uh, terus. Control myself. Mm-hmm. Dan uh, mula-mula saya rasa sangat susah untuk okay. berpuasa, tapi makin biasa dan makin rasa seronok juga. Hmm. Berbahasa dengan layan Malaysia sekali. Hmm, betul betul betul betul. Jadi yang uh, Koji dapatkan adalah boleh mengontrol ya hmm. ya kan? Iya. Yeah. Boleh mengontrol diri sendiri macam yeah, itulah. Yeah. Jadi belajar belajar belajar yeah. mengontrol mm. diri sendiri. Iya. Yeah. Dan apakah yang dirasa mm. ketika mm. ya hmm. kan selesai puasa? Mm. Kan hari raya tu. Mm. Nah, Koji apa yang dirasakan ketika selesai daripada berpuasa tu? Selepas tu saya rasa seronok seronok. seronok. Ah, seronok. Memang seronok. Aha. Hmm, dan memang uh, susah juga. Susah. Hmm, tapi selepas ber berpuasa ada Aha. hari raya kan? Ah, betul hari raya. Jadi um, saya rasa uh, memang uh, gembira gembira uh, dapat melaksanakan berpuasa dapat melaksanakan ya, puasa uh, sambut hari raya bersama-sama ah betul hmm. jadi ramai juga kawan-kawan yang masa itu berpuasa eh ah yes ya, yeah. saya tinggal di Kuala Lumpur Aha, bersama di Kuala Lumpur. Uh, tiga kawan nah tiga kawan uh, seorang uh, gagal oh seorang gagal. gagal sebab dia sakit perut oh sakit ya. perut yeah. okey dan uh, dua orang yang lain mm-hmm. juga uh, dapat Berjaya. Oh, Berjaya. Ya. Jadi ada tiga tiga orang. Iya, tiga orang. Koji dengan kawan, kawan. dua. Ya. Oh, ya, tania ya. keren. Hmm. Jadi uh, itulah guys, kita bisa apa namanya ya melihat hmm. bahwasannya Koji yang uh, eh, notabene bukan seorang muslim tapi dia boleh menjalankan puasa. Hmm. Nah, bagaimana dengan kita yang orang muslim yang istilahnya keyakinan kita ya kan tentang puasa bahwasannya puasa itu wajib bagi kita hmm. tapi kita kadang tidak menjalankannya jadi ini sebuah teguran bagi kita tapi yang terpenting adalah kauji dalam berpuasa itu hmm. sendiri ada niat khusus ya kan hmm. ada niat ibadah, ibadah kalau di dalam muslim hmm. jadi kita kena belajar lagi kan eh, hmm. kalau kauji nak mendalami ilmu hmm. daripada agama Islam hmm. ya kan nah kauji nanti ketika berpuasa itu akan mendapatkan ketenangan ketenangan ha selama berpuasa kemarin tak dapat tak ketenangan dalam hati uh, macam selesa uh, hati ya ya ya ya. yeah. ah itulah bila berpuasa Aha. Ah, berbuka berbuka yeah. ah macam tu jadi kalau kita dah dapatkan itu hmm. ah yang terakhir adalah kalau di dalam Islam ya kan berpuasa itu di dalam hadis ya kan disebutkan ini sabda daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita Nabi Muhammad tahu tak Nabi Muhammad ya ya tahu ha hmm. nabi akhirul anbiya hmm. jadi nabi yang terakhir yang kita wajib mengimani hmm. dan juga mempercayainya seperti itu mencintainya juga nah di sini kalau kita berpuasa maka pahalanya sangat-sangat besar kalau dalam Islam pahala balasan Ah balasan. Ah, balasan ah. syurga daripada ah, okay. Allah Subhanahu hmm. wa taala. Ah, macam itulah. Jadi kalau kita sebagai muslim, hmm. maka kita akan mendapatkan itu. Kan? Hmm. Tapi kalau kita bukan muslim, maka kita hanya mendapatkan ketenangan. Hmm. Ketenangan dan hmm. juga bisa kontrol hmm. uh, yourself lah macam tu. Dan itulah hakikat daripada puasa itu sendiri. Hmm. Jadi puasa itu ada dua nikmat. Hmm. Yang pertama nikmat berbuka hmm. Yang kedua adalah nikmat ketika kita berjumpa dengan Allah hmm. Berjumpa dengan Tuhan kita oh. ha, Kalau dalam Muslim macam tu hmm. jadi saya sayangkan Koji kan hmm. Koji juga sayangkan saya hmm. maka kalau Koji sama-sama dengan agama saya hmm. maka kita akan berjumpa kelak di syurga hmm. tapi kalau Koji tak sama hmm. macam saya muslim hmm. Koji tak muslim hmm. maka kita tidak akan berjumpa di syurga hmm. jadi agar supaya sayang saya kepada Koji Koji sayang kepada saya itu kita boleh berjumpa nanti ketika sudah mati hmm. maka kita memang harus seagama macam hmm. tu. Maka daripada itu kita memang betul-betul kalau Koji nak belajar, ha boleh kita belajar hmm. supaya apa? Ketika persahabatan kita di dunia ini boleh kekal nanti ha, sampai kepada akhirat. Hmm. Ha itulah intinya. Oh, macam tu. Aha, macam tu. Jadi kalau sekarang Koji nak belajar, belajar, belajar, belajar, hmm. belajar hmm. mengenal kan daripada Islam yang ada di Malaysia hmm. ataupun di Indonesia, itu semua hampir sama hmm. adalah mengeratkan ukhuwah mengeratkan persaudaraan ha, kita saudara ada saudara karena hubungan keluarga hmm. ayah bapa kita ada juga saudara seagama ha, macam koji sekarang agama kan agama yang bukan muslim kan hmm. sekarang nah koji bersaudara dengan yang seagama hmm. tapi koji tak bersaudara seagama dengan saya hmm. ketika kita seagama maka Koji termasuk saudara saya seagama hmm. dan ketika dah saudara seagama kita akan masuk nah, ha, ke dalam surganya Allah hmm. nah, ha, ke dalam surga dan kita akan kekal di dalamnya nanti oh. bersama macam tu jadi okay. kita tak hanya bersama di dunia hmm. kita boleh bersama nanti sampai hmm. di surga ha, ah, itulah kalau di dalam Islam ah, mengajarkan macam tu oh. dan Islam adalah rahmatan lil alamin Islam itu yang istilahnya memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Hmm. Uh, kalau Koji tengok dekat Melayu, Melayu Muslim, hmm. macam mana pandangan Koji tentang orang-orang Melayu sana hmm. yang beragama Islam? Saya berhubungi dengan satu keluarga, hmm. Apuan Aida di Kampung Paridikel. Uh, keluarga mereka memang uh, lemah lembut, hmm. memang uh, baik hati terhadap terhadap orang yang lain. Ah, hmm. macam itulah. Yeah. Jadi kebanyakan uh, ketika kita berjumpa dengan Melayu ke orang-orang Indonesia ke yang memang agamanya muslim dan dia mengamalkan hmm. apa yang sudah ada dalam ajaran Islam, hmm. maka kelembutan, kenyamanan, hmm. keselesaan di dalam kehidupan itu akan ada. Macam tu. Sama halnya dengan kita lah mau agama apapun, hmm. ya kan? kita tu diajarkan dalam agama kita untuk sopan santun kepada hmm. orang lain kan kalau kita diajarkan untuk menyakiti tak semua agama tak ada yang mengajarkan hmm. kamu kena menyakiti seseorang hmm. tak kan hmm. nah ha, yang ada adalah kena menyayangi menghormati ya kan hmm. antara yang muda ya kepada yang tua menghormati antara yang tua kepada yang muda menyayangi itu saya yakin setiap agama mengajarkan itu betul tak ya uh, faham kan faham, ya. Uh, jadi kalau kita istilahnya ada salah satu agama yang mengajarkan untuk menyakiti nah itu sebenarnya bukan daripada ajaran agama itu hmm. sendiri itu macam dia otak dia lah hmm. yang bermasalah macam hmm. itu Oke okay, guys, <laughs> so sangat-sangat serius sekali. Dan ya mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir di sesi ini kita akan bertanya kepada Koji uh, macam mana perasaan pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia? Oh, pertama kali rasa uh, yang pertama, Aha. ada James sangat. James. Oh James. <laughs> sebab sebab Koji ni uh, duduk ke Jakarta uh, lah. Jakarta. Ah, yeah. Jakarta. Memang jam jam jam. Okay. Dan yang kedua makanan di Indonesia lebih uh-huh. uh, pedas. Oh lebih pedas daripada makanan di Malaysia. Di Malaysia. Yeah. Okay. Uh, dengan makanan Jepang macam mana? Makanan Jepang tu biasanya tidak ada makanan pedas ada tapi uh-huh. kalau nak makan makanan pedas kena tambah diri sendiri. Ah, okey okey. Yeah. Tapi kalau kat sini hmm. ah, pedas campur ya, sekali yeah, yeah, kan. Yeah. Ah, hmm. suka tak dengan masakan ah, yang ada di Indonesia ni? Ya, yeah, memang suka. Okey, yeah. memang suka. Ya, yeah, khususnya bakso bestnya. <laughs> okey, nanti ada vlog Koji makan bakso juga kan? Hmm kemarin juga Koji buat vlog kan yeah, ya, uh, vlog, yeah. Ya. uh, ah, untuk kawan-kawan semua hmm. ya yang nak tahu macam mana vlog hmm. daripada Koji hmm. boleh tengok di channel Koji Jepun. Ya. Yeah. Ah okay. Nah, mungkin ini saja sesi pertama kita dan kita akan lanjut ke sesi kedua ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Koji yang insya Allah Koji dan saya juga akan menjawab seperti itu so terima kasih buat kawan-kawan semua dah tengok video ini sampai jumpa di video selanjutnya kami pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh